Bienvenidos a Marihuana Television News. Empezamos el curso con malas noticias. El Tribunal Constitucional anula la Ley de Asociaciones Canábicas de Cataluña y el presidente Pedro Sánchez dice que no a la regulación del cannabis en España. Y mientras intervienen y requisan productos de CBD a grows y empresas del sector, grandes marcas ya están sacando sus productos con CBD al mercado o lo harán muy pronto. Este mes os traemos toda la actualidad desde la séptima edición de Expo Grow y su Cannabis Box Forum. Y como siempre, los mejores consejos para tu autocultivo. ¡Empezamos! El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la Ley Catalana de las Asociaciones de Consumidores de Cannabis aprobada en junio de 2017 por el Parlamento, que regulaba el cultivo y el transporte de marihuana por parte de los clubes han considerado que el contenido de la norma invade competencias del Estado. Así que la situación de las asociaciones sigue un tanto delicada. Bloqueadas por los tribunales y con un gobierno que tiene bastantes problemas ya como para pensar en el cannabis, tal como ha dicho el presidente Pedro Sánchez en su visita a Canadá, primer país del G7 en legalizar la marihuana. Sin embargo, es posible que el presidente vaya a tener que pensar en el cannabis, ya que su socio de gobierno, Unidos Podemos, va a presentar la proposición de ley 264 para su legalización en esta legislatura. Tampoco lo tienen fácil las personas usuarias de CBD en España, que parece que van a tener que acudir al mercado negro ante las intervenciones que están sufriendo grow shops y distribuidores de productos que contienen CBD. Mientras, grandes marcas como Coca-Cola están estudiando cómo sacar al mercado una nueva bebida con la chispa de la felicidad, pero más saludable, sin tanto azúcar y con CBD. La marca Bavaria ya ha sacado su nueva línea de cosmética orgánica con cremas a base de cannabidiol. Mira, mira, Para las pieles sensibles, el aceite de cannabis se obtiene de las semillas de la planta. Es rico en vitaminas, en ácidos grasos esenciales y cannabidiol, que actúa como un potente antioxidante. Además, es apto para veganos. Bavaria, cosmética natural. Ahora nos vamos a Grow y su Cannabis Box Forum con la periodista del equipo Clara Sativa, que entrevista a las personas expertas sobre lo último acontecido en el sector. Entra vídeo. Estamos con Mishka de Mama Editions. Este año ha sido una de las eh, miembros del jurado de la Copa de Cannabis en Expo Grow. Como hay muchas que probar, yo dije que solamente iba a hacer las sativas, las que me gustan más desde siempre y siempre me interesa mucho buscar hierbas, marihuanas que sean como las que yo conocí a principios de los 70. A mí, para mí, lo que yo estoy buscando es un, efecto estimulante que sea bueno para la creatividad, que sea alegre y a, este momento la que más me gusta es la mishka de, verdad, una hierba muy sativa y con hez, con mucha hez. A ver si les parece tan creativas como a mí me parece y tan buena, buena también para escribir. Expo Grow no es una feria como las demás. Aquí no se viene solo a comprar o vender, se viene a cultivar, la mente, las relaciones, el conocimiento y el espíritu crítico. Este es el principal objetivo del Cannabis Box Forum. Yo en el monte y mi corazón nos preocupa el autocultivo y nos preocupa el usuario final, que somos todos nosotros al final. Y bueno, lo que proponemos es que las personas que cultivan puedan tener un cultivo de hasta unos 10 gramos por, por día, o sea, sea unos 3.650 gramos al año cada, cada persona y esto sin tener en cuenta el hecho de que existen consumidores especiales. El gobierno ahora mismo tiene muy poco tiempo y enormes dificultades. Entonces yo no sé si se va a arriesgar a algo más allá de lo absolutamente imprescindible. No creo que el gobierno ahora mismo se preocupe de ciertas cosas cuando lo primero que tiene que resolver es su supervivencia y aprobar los presupuestos. El tema medicinal sí sería un buen golpe de efecto, ¿eh? pero las circunstancias no les acompañan, evidentemente. Se van a cumplir cinco años de la aprobación de la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana. Paulatinamente se van estabilizando los tres mecanismos de acceso lícito al mercado de la marihuana que estableció la ley, o sea, la regulación en relación con el cultivo doméstico de cannabis, con los clubes y con el expendio de marihuana a través del sistema de farmacias. el grupo de madres cultivadoras en Argentina que defienden, que defendéis, Defendemos eh, la legalización del cannabis, luchamos para que tener una mirada, cambiar el paradigma de que se tiene del sistema de salud. Tratamos desde el campo de la salud de hacernos un lugar eh, como mujeres que hemos tomado en nuestras manos los tratamientos de nuestros seres queridos, en mi caso de mi hijo, pero también hay otras mujeres cultivando para sus maridos, hijas, para sus padres. Ha sido un largo proceso con, por supuesto, es algo nuevo, innovador, que ahí ha habido que irlo creando todo desde cero, pero paulatinamente el uso del cannabis comienza ya a estar naturalizado, normalizado en la sociedad uruguaya. Autogestión, claro, el autocultivo dejó de ser un capricho y es más bien una herramienta terapéutica como primera medida, volvemos a, algo que no estaba mal, eh, pero nos han arrebatado eh, el poder de decisión sobre nuestros cuerpos. Eh, hemos preparado un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la Ley de Seguridad Vial por la sanción después del famoso drogotés a un, digamos, una persona relacionada con el cannabis porque estamos viendo que se sancionan a usuarios, usuarios pasivos, incluso eh, hay falsos positivos en un número considerable. Entonces hemos planteado en base al derecho a la libertad, que obliga que para castigar a una persona pues haya lesionado un bien importante por la contra la sociedad. Entendemos que es una ley moral el que solo por tener una molécula en el cuerpo se castigue, que es de otra época, y queremos intentar revocar esa ley, ya que el Tribunal Constitucional no ha entrado a valorar esa cuestión mm, con un mínimo de rigor jurídico, dicho con todos los respetos, esperamos que sí que lo haga el Tribunal Europeo de, Derechos Humanos. El lindo de la revolución, yo quiero solo la flor de tu tierra, el lindo flor de la revolución. REMA, que es la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas. Eh, forman parte de ella varios colectivos como Mechineres, Mujeres Canábicas y Mujeres Canábicas y entre todas estamos haciendo una encuestita pequeña con cuatro o cinco preguntas para ver qué opinión hay entre el público canábico en general eh, sobre el papel de la mujer en el mundo canábico. ¿Cuál sería el objetivo de esta encuesta? El objetivo es dar a conocer a la, a la población, a la gente eh, que está en el mundo canábico, pues cuál es la sensación que se tiene de la mujer en, este mundo, qué, sensación se tiene en la publicidad y en el resto de los campos y, ver sobre qué trabajamos, sobre no, si la gente considera que es necesario nuestro colectivo, si considera que no lo es. A mí no me han dicho que no considera nadie todavía que no haga falta rema. No, pero hay mucha gente que nos ha dicho que no hay publicidad sexista en el mundo canábico y es algo que nos sorprende. nos sorprende, simplemente crean una comunidad importante para dar apoyo a la lucha contra la prohibición y también para, para normalizar, ¿no? para que la sociedad vea que somos gente normales, que sabemos trabajar, sabemos montar industrias y también para crear una industria que también es muy importante para dar presión al gobierno para cambiar las leyes. Después de tantos años ves las luces y las sombras de la explotación industrial del, de cáñamo y del cannabis, pero realmente yo lo considero una pieza clave en un mundo más sostenible. Confío en el cáñamo como una herramienta muy válida para mejorar la calidad ambiental del planeta y de las personas y la calidad de vida. El cáñamo industrial es un cultivo extensivo que está ocupando actualmente más de media Europa. Eh, la Unión Europea tiene autorizadas más de 50 variedades, eh, unas orientadas a la producción de fibra, otras orientadas a la producción de semilla y a la producción de flor. El cáñamo industrial es un cultivo totalmente legal, por el momento. Desde que Jagger publicó El emperador está desnudo en el 85, el cáñamo ha tenido como sus subidas y sus bajadas se ha puesto muy en boca de los medios, ha vuelto un poco a ocultarse y ahora con todo el, CBD pues sí que ha repuntado otra vez junto también a toda la apertura a nivel, a nivel legal que está teniendo en diferentes países, concretamente en Estados Unidos. A partir de que el país más prohibicionista empieza a regular, empieza a normalizar, pues eso tiene una onda expansiva sobre el resto de países. Aquí en Europa se está quedando un poquito atrás, pero la tendencia es ir hacia ahí. Es un cultivo que puede quitar el hambre en el mundo y puede dar trabajo a muchísima gente. Aparte de que medioambientalmente es un cultivo estupendo. Es un sumidero de CO2 que absorbe muchísimo CO2 del ambiente, eh, igual que un bosque. Lo que pasa es que un bosque eh, tarda mucho tiempo en crecer. El cáñamo, cada cinco o seis meses tenemos una cosecha. Si se está cultivando desde hace cuatro 4.000 años en China, será por algo. Es uno de los eventos más importantes de Colombia y del mundo en cannabis medicinal, de carácter académico y comercial, para crear espacios de comunicación entre los actores interesados en el sector. Comience el otoño, época de cosecha de exterior, pero también de empezar a planificar el próximo indoor. Vamos a Top Cultivo. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Llegan el frío y las lluvias y con ella empieza la temporada de cultivo en interior.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 A la hora de cultivar en interior hay que tener en cuenta algunos factores de los que dependerá el rendimiento que obtendrás en la cosecha final. Por ello, lo primero que deberás tener en cuenta será el espacio que vas a dedicar a las plantas. Factores como la aireación, la iluminación, el nivel de humedad, temperatura o el número de metros que destines al cultivo determinará una mayor o menor cantidad de útiles necesarios que deberás emplear e incluso el número de plantas que podrás tener. Lo importante es que se cubra todo el espacio disponible. El siguiente punto será determinar el número de plantas que vas a poner en tu cultivo en función a la técnica que vayas a utilizar. Dependiendo del sistema que emplees, deberás tener más o menos plantas. Otro factor a tener en cuenta sería la variedad que vayas a escoger. De entre los millones de genéticas que a día de hoy hay en el mercado, te recomendamos que tengas en cuenta aspectos como el ritmo de crecimiento o el tipo de fisonomía de las plantas, ya que esto determinará en parte la dificultad de tu cultivo y el tiempo que requerirán para la cosecha. La elección del substrato también deberás de planificarla. Si optas por un cultivo fácil para principiantes, lo normal es usar tierra ya que garantiza un mayor margen de error en cuanto a la humedad, el nivel de acidez o la retención de nutrientes. Si eres de los que ya tienen experiencia, los cultivos en sustratos inertes, como el coco, te darán un plus de calidad, pero a la vez deberás ser más meticuloso con sus cuidados. Si tienes en cuenta todos estos aspectos a la hora de planificar el inicio de tu cultivo para la temporada de interior, te garantizamos, amigo, que todo irá sobre ruedas. La siguiente pregunta nos la envía Carlos desde Vigo que quiere saber qué es lo necesario para cultivar en interior. Hola Carlos, para el cultivo de interior hay 10 elementos imprescindibles para cubrir todas las necesidades de las plantas y tener un cultivo de primera. El primer elemento básico y elemental los focos. Estos serán los encargados de proporcionar la luz a las plantas que posibilitará las fotosíntesis y hará que puedan desarrollarse y florecer de la mejor forma. El segundo elemento imprescindible, el extractor. Será el encargado de dotar al espacio de cultivo de aire renovado para que puedan respirar sin dificultades nuestras plantas. El tercero sería el filtro de olor, necesario para evitar sospechas y que no huelan tus plantas. El cuarto, el temporizador. Será el que regule el tiempo de luz y oscuridad según el fotoperiodo que interese para cada etapa de tus plantas. El quinto, los medidores tanto termohigrómetros como DEC y pH, necesarios para tener todos los factores medidos y en su punto exacto. El sexto elemento serían los ventiladores. Renovarán el aire y harán más fuertes las ramas ya que el movimiento de las hojas facilita la fotosíntesis. El séptimo, imprescindible, las bandejas. Separarán las plantas del suelo proporcionando un buen espacio de trabajo. El octavo, las macetas. Puedes comenzar tu cultivo desde la maceta final o optar por hacer de uno a dos trasplantes. El noveno elemento imprescindible, como no podía ser de otra forma, unas buenas genéticas. Si quieres un cultivo perfecto, elegir una variedad idónea para tu espacio facilitará todo. Y el décimo y último elemento, un pack de nutrición. Adquiriendo un pack de productos fertilizantes tendrás todo lo necesario para mantener en cada etapa las necesidades de tus plantas. La última cuestión de hoy nos la envía Irune desde Alicante, que nos pregunta qué pack de productos elegir para el cultivo de interior. Hola Irune, si tenemos que descartarnos por un pack básico de fertilizantes para el cultivo de interior, optaríamos por el tripack de Top Crop. Con este nuevo pack de Top Crop tendrás todo lo necesario para las diferentes etapas por las que pasarán tus plantas. Este pack está compuesto por una botella de 100 ml de Deeper Underground, una botella de 200 ml de Top Beck y otra botella de 250 ml de Top Bloom. Deeper Underground está dirigido a la fase de enraizamiento. Este producto es un fertilizante líquido desarrollado para la estimulación del crecimiento y desarrollo del sistema radicular, incrementando notablemente el número de pelos radiculares. Top Beck, diseñado para la fase de crecimiento, es un fertilizante líquido completo, rico en ácidos húmicos y fúlbicos, así como en macro y micronutrientes solubles en agua. Promueve el crecimiento, refuerza las defensas frente a enfermedades y estrés, regula el balance de pH del suelo e incrementa el contenido en clorofila mejorando la eficacia fotosintética de las plantas. Y Top Bloom, el producto enfocado en la fase de floración, Formulado con ácidos húmicos de elevada actividad natural orgánica, su elevado contenido en fósforo y potasio estimula el comienzo de la floración y el desarrollo de grandes y compactos racimos florales. Si usas el tripack de Top Crop, te garantizamos que tendrás todo lo necesario para tener tus plantas nutridas y obtener una cosecha de calidad. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos sobre el cultivo en interior. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. Expo Bogotá Cannabis y el tercer Congreso de Cannabis Terapéutica tendrán lugar en la capital colombiana del 16 al 18 de noviembre para crear una red en torno al cannabis medicinal en Colombia y a nivel internacional. No se lo pierda. Donald Trump ha presentado en la sede de la ONU un documento titulado Llamamiento Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas con el objetivo de desmantelar la producción de drogas, ampliar los tratamientos a la adicción y combatir el narcotráfico. La declaración suscrita por 130 estados no ha sido firmada por 10 países de la Unión Europea, entre ellos España. Y seguimos en Estados Unidos, donde la DEA ha reclasificado el Epidiolex, un medicamento que contiene una formulación estandarizada de CBD derivado de las plantas. Ha pasado a formar parte de la lista 5, la de sustancias consideradas de bajo potencial de abuso y dependencia limitada. La medida no afecta al resto de los productos con CBD, que sigue en la lista 1 de sustancias peligrosas y continúan siendo ilegales según las leyes federales. De Sudáfrica os traemos una buena noticia. El Tribunal Constitucional ha declarado nula la ley que hasta ahora prohibía el consumo privado de cannabis, así como su cultivo para uso personal. Sin embargo, del sureste asiático nos llegan noticias menos optimistas, como la condena a muerte en Malasia a una persona por dar de manera gratuita aceite de cannabis a otras personas que la necesitaban para tratar sus dolencias. Expo 2018. La Feria Internacional del Cannabis Medicinal lo invita a pasar tres días en grande en uno de los mejores encuentros del calendario de la cultura canábica con un enfoque académico, científico y comercial que habilita espacios para todas las personas interesadas en la temática. Si estás en Ámsterdam o piensas ir de viaje antes de que acabe el año, no te puedes perder esta increíble expo en el Hasmarihuana Museum, We Are Mary Jane. Woman of Cannabis, una exposición que explora el papel de la mujer en el mundo y la industria canábica, desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Este mes vamos a encontrar eventos canábicos en espacios que no nos tienen acostumbrados. Es el caso de la Feria Iberflora de Valencia, un referente internacional en el sector de la jardinería que el 3 y 4 de octubre acogerá en su espacio de salud mesas redondas coordinadas por el Fórum Cannabic Valencia. El día 5, en Asonavis Valencia, podremos asistir al debate Cannabis Light y CBD entre futuro y represión. El 13, en Ponferrada, León, se celebrará el encuentro de pacientes Medfaxil con la presencia de Ana Afuera, José Carlos Bousó, Beatriz Macho, Alberto Sainz y Noemí Nacher. También el día 13 tendrá lugar la Terpenos Festival Cannabis Cup en Oso, Girona, una copa para bancos de semillas, asociaciones y grow shops. Y el 3 de noviembre vuelve la Bio Menor Cannabis Cup, copa, charlas, activismo y el mejor reggae vuelven un año más con la carismática Copa Balear que este año celebra su cuarta edición. Nosotros no nos la vamos a perder. Bienvenidos a la Copa Hermano, a la gran cata popular hoy día, aquí en la hermosa isla de Menorca. Un ambiente muy tranquilo, muy guay. La verdad estamos sorprendidos, un ambiente increíble, la naturaleza, rodeados de cactus, de buena gente, buenos humos, buena música. Tenemos una línea bastante, bastante definida de cómo queremos hacer las cosas. Nos vemos aquí en Menorca, en la Bio Menorca Navis número 4, con más y mejor. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis suscribiros para conseguir más información. Y para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, con el número 173. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Visita cáñamo.net, un portal imprescindible para conocer lo último de la cultura canábica, como la revista Cáñamo, que este mes publica su número 250 con un regalito, y la marihuana.com, con toda la información de actualidad como siempre, sed felices y hasta pronto. La revolución del amor, ajá, ojo, la revolución del amor, ajá, ojo, amor el mío, qué fuerza me das, ayúdame hoy, en lo que voy a hacer, yo llevaré las siembras en el monte y mi corazón. Oh Dios mío,